na niko mjini nauza fika kama saa nne e, saa nne nipo nauza nikamuona yuko na mama yangu ah! nikasema mama yangu kamtoa wapi mekutanae sana sijua maeneo mida ya saa nne pale kamangaferi sisi tunauzauza sana chai eh, niko kwa nilikuwa nateremka kule maeneo ya Kamangafeli pale niuze chai ili nimalize kumbe katoka ndo na nyinyi sasa umeshuka kwenye hiyo feri nilikuwa naenda kuuza nakuja namuona mama yangu namuona na yule jamaa uko naye ah nikamwambia mama kabla nani wa kwanza kumuona mwingine mimi ndo nilianza kumuona mama yangu kabla sijamuona yeye mm. e, kabla sijamuona yeye nilimuona mama yangu mm-hmm. na yeye akaniona mama eh. yani mkaonana papa eh, tukaonana ah, nilishtuka nilishtuka nikasema huyu ni mama yangu au ni mtu mwingine ah, mama yangu akaniambia njoo sasa mama kakasirika kajazwa maneno mm. eh, kakasirika kaniambia mama mama kaniambia mwanangu ndio umekuwa tapeli umekuwa mwizi nikaambia nimekuwa mwizi mimi aniambia sasa yule jamaa kashaniona kasha na yeye alipokuwa amesimama kule akatoka kwa sababu kuna mtu alikuwa anaongea naye anauza anauza uza madawa mm. eh, kama kawaida yake anauza uza madawa alivyoniona toka toka anakimbia anakuja kwa mama pale ili usiwahi kuongea ili nisiwahi kumwambia akamwambia huyu kijana wako sasa huyu kawa mwizi kawa hivi nikamwambia hapa huyu jamaa nikimletea ubisha atanipiga ataniumiza nikamwambia mamangu wewe twende mpaka kule tumeenda hadi kule wapi tumeenda hadi kwa yule mama mm. ambapo nilikuwa nafanya kazi mama sasa nikamwambia mama sio kwamba nika, na yule jamaa tukotoka naye hataki niongee kitu chochote mm. kaambia mama mimi huyu jamaa sijamuibia wala sijafanya chochote Umeona? Huyu mama jamani, huyu jamani tapeli. Ambaye mimi sio tapeli, sio ni nini, anaongea maneno mengi. Mm. Mamangu akaniambia sasa mimi ninachotaka kwa mimi siwezi kukuelewa, natakiwa turudi nyumbani. Umeona? Turudi mm. nyumbani. Turudi nyumbani ukaendelea na mambo mengine. Unaona kama mjini umeshindwa, umeshindwa kukaa mjini, nikaambia hmm, afadhali nirudishe nyumbani. Ila kabla hujarudisha nyumbani ujamaa na vitu vyangu nataka nirudishie vitu vyangu niondoke navyo. Kaambia usiwaze vitu wala nini, twende nyumbani. Kaambia mimi siwezi kwenda nyumbani. Nikamwambia mama, mimi siwezi kwenda nyumbani. Wewe kama unaenda nenda. Umeona? Kwa na, na, na ule muonekano wangu ambao nilikuwa nao kwa sababu mazingira ambayo nilikuwa naishi nayo yule jamaa yani alikuwa ma, ma, maisha ya kihuni huni yani yale manywele nini nilikuwa nimefuga nywele nywele kama za kike afu nimezibana umeona kwa hiyo nilikuwa kama muuni kwa sababu kila kitu alikuwa nani yeye mwenyewe anasema we fanya chochote unachotaka sijui unyoa unavyoweza sijui kwa nikawa nimebana nywele nikawa kama muuni sasa mama alivyonikuta yale mazingira akaniambia ukweli kashakuwa mwizi kashakuwa tapeli kwa yale yule mama nilivyomweleza nikamwambia mama yule ambaye sasa nilikuwa namfanyia biashara kwa akanielewa nikaenda nikanyoa yale manywele nikaanza sabi zile biashara mama sasa alivyofika ambaye ndakiwa tuende nyumbani kaambia ah, mimi siwezi kwenda nikarudi tena wapi kule polisi nikamwambia huyo jamaa kaonekana hadi kamfuata mama yangu kijijini akamwambia hii jambo limekuwa kubwa wakaenda hadi kwake sasa tukaenda hadi kwake sasa ili tubumoe mle ndani tuchukue vitu kaambia kwa sababu kuna vitu vya kwake kashauza kuna baadhi ya vingine vya wangu ndo bado vimo natakiwa nivichukue ni nirudi navyo nyumbani Tumefika pale, niambia jamaa ameshahama hapa. Wale majirani niambia jamaa alihama usiku, vitu amehamisha, hatujui amevipeleka wapi. Tukaenda kwa dada yake, tukamwambia mimi hata hapa hajafika. Nikarudi nyumbani, nika, nikarudi kwa, kwa yule mama <clears throat> kama mama, basi mimi mimi narudi nyumbani Mm-hmm. wakati huo unaenda polisi unafanya nini mama yako umemwacha wapi mama yangu nimemwacha wapi nimemwacha huko kwa huyu mama mwingine mama we. wapo nikamwambia mimi ngoja nifuatilie mambo yangu nikikamilisha tu mimi nitakwambia na yeye pale aliondokaje yule jamaa aliondoka Ambia mimi sio mwizi wala sio nini akaondoka. Mm. Umeona? alivondoka nikaambia mimi nafuatilia vitu vyangu. Kumbe jamaa yupo kashahama. Sijui hata amehamia wapi. Umeona? Nika, nilivyorudi polisi sasa kufuatilia kule tukakuta hamna kitu ndani, kashaama mlango uko wazi. Umeona? Kwa hivyo jamaa alishaama ameama jana usiku. Kwamba alijua kesho yake eh, polisi watakuja. Alijua polisi hapa kesho yake watakuja, ameama kila kitu, amesema hapa mimi siwezi kukaa. Kwa hiyo hatujui hata alipohamia. Ah. Nikawa nimerudi nyumbani. hmm, nimerudi nyumbani kwa sababu kuna kakaangu ambaye alikuwa ameongea naye kakaangu wa baba mkubwa ehe akawa ameongea naye kumbe ametoka pale akaenda hadi kwa nyumbani kwa kaka kwa kakaangu mkubwa ana mm. mji wake wapi huko kule kule vijijini kwetu kule yani katoka mjini kaenda kijijini eh kule kabla mm. sisi hatujatoka huko kijijini ambako ulisema ni ni Sengerema mm. Sengerema vijijini mm -hmm kabla hatujatoka hatujatoka hatujatoka sisi Mwanza kwenda kijijini mm. yeye kashatoka kaenda mm. e, kafika hadi kwa kaka kaka naye mambo yake katapeliwa naye laki mbili na huyo jamaa alimpokea vizuri alimpokea vizuri yani ile maelezo aliyokuwa amemwambia mwanzo kwamba kijana wenu kawa hivi na hivi mimi nimemsaidia hivi na hivi na hivi na hivi anamwambia kafu una matatizo anamwambia sasa kakangu una matatizo mm. sasa mimi sikutaka siku, sikuwahi kuongea na, na, na, na ndugu zangu nikamwambia labda nina mtu ambaye yuko hivi na hivi na hivi mm. umeona akamtapeli laki mbili mm. akarudi mjini Anapo, anakuja kuongea na mama yangu anamwambia huyu jamaa kasha kutapeli ni tapeli mmoja ah, hapo ah, sijaelewa mm. yaani anakuja kuongea na mama wako nani kaka anakuja kuongea na mama yangu sasa. Wakati wewe bado mpo mjini. Bado tuko mjini. Ehe. Umeona? Anamwambia kwamba wewe huyu jamaa kaja hapa. Kaja hapa anamwambia ananiambia kwamba mimi na matatizo na kweli vitu alivyoniambia ni kweli. Umeona? Ni, nimeuza hapa vitu vyangu na hela baadhi nilikuwa nazo kaondoka nazo, nikamwambia ndio hivyo sasa, wewe umeshatapeliwa Umeona vitu ambavyo nilikuwa ninawaambia hapa ndio hivi sasa kaa kwao wakawa wameamini huko Mm. Moja kwa moja sisi tukarudi wapi? Tukarudi nyumbani. Na mama sasa. Eh. Kabla kwanza siku hiyo hatujarudi kwa sababu kulikuwa na biashara nilikuwa nimeshaitengeneza mm. nikaenda. Nilivyoenda nikakutana naye mjini. Mm. Eh, nikutana naye mjini kwanza alinipasulia chupa za yule mama chupa za za chupa za chai mm. alinipasulia zile kubwa mbili kakupasulia au kazipasua kazishika kazipasua chini mm niambia nini unanibia hela zangu hasa pale mjini anaambia <clears throat> kama kakuibia mpeleke polisi pale nata mm. mpeleke polisi pale nata wewe wenyewe tu pale ndo anakuambia sasa nikamwambia jamani kama vipi mtushike wote mtupeleke pale polisi alafu bi pale pale ndio nitaenda kutoa maelezo jambe unasema nishike mimi ananipiga ananipiga nika nikafika nika, nika, nika, nika wale pale Kasema huyu jamaa atakiwa mwache naye ili mfanyeje rudi nyumbani. Umeona utulie nyumbani. Umeona sasa ndio nikarudi nyumbani. Nimerudi nyumbani nimekaa kule sikutaka tena kitu kingine mjini. Nika, nimekaa kule mjini nimekaa mjini au nyumbani? Nyumbani sasa nimerudi nyumbani nimekaa nyumbani. Nilivyorudi nyumbani sasa alinirudishia simu yangu alirudisha wapi katika mazingira yake? Kwa sababu ulipoenda ili uchukue hatukumkuta kwa sababu ukakuta kashahamu. E, wakati sasa tunatoka tuna, kule ametoka kumfata mama mm. amerudi nyumbani mm. tume, tumeenda naye hadi pale kwa yule mama mm. alikuwa na simu yangu alinipatia, ndo akawa amenipigia yule jamaa ambayo nilikuwa nafuga naye kuku mwanzo mm. e, alirudi ndo akanipigia simu, alivyonipigia simu ndo nikarudi, nikarudi tena Mwanza Mhm. Nilivyokaa nilikaa kule nyumbani kama miezi mitatu. Akanipigia nikarudi Mwanza. Yaani nilikuwa na mkosi. Wakati navuka na, na, na feli nafika feli pale Kamanga. Kumbe naye ana, ana biashara yake pale. Nani? Huyo jamaa huyo ambaye ulikuwa naye kipindi chote mwenyewe masuala yote. Eh, eh. Ana, ana, ana, anafanya biashara yake pale ya kuuza ya kuuza midoli ya watoto midoli migali migali ya watoto kafungua pale pale yadi kamanga pale ni kama ni kama kuna nini alikuwa gani anisubiria umeona mm. ni kama alikuwa gani anisubiria nimemkuta pale ah sasa kuongea naye nikamwambia bana vipi safi naenda wapi naambia naenda hapo tu naenda kuchukua kitu hapo narudi nyumbani kaambia ah sawa umeona kwa kama ametulia ame nika, nikaenda hadi kwa yule jamaa nikafika nikamwambia jamaa gani yule alioniita wa kuku mm. nikafika nikamuelezea kwa sababu nilikuwa vitu vingine alikuwa ameshaambiwa nikamwambia nimekutana na yule jamaa akaniambia usitaki naye tena story umeona usitaki naye tena story yule jamaa sasa kumbe jamaa akanipigia simu mhm mm yule jamaa sasa akanipigia simu yupi sasa huyo jamaa utapeli mm. akanipigia simu Kaniambia bana vipi? Za siku bana. Kasema ah, mimi nilikuwa nishapoteza hadi na namba yako. Mimi nini? Kaambia sasa hivi uko wapi? nikamwambia mimi nipo nimesharudi nyumbani. Kwa lini sasa mjini? Tukaanza kuongea maneno kama hayo. Ndio tukawa tumeishia hapo. Tena sikuwahi kumuona tena mpaka leo. Umeona? Sikuwahi tena utapeli sasa. Eh, eh kwa yani mambo ya utapeli tena kwa sababu nilimkuta na kijana mwingine akasema ndio unafanya naye sasa hivi kazi. Mm. Umeona? Kijana mwingine sasa ambaye alikuwa naye kwao waliendelea tena na mambo yao ya mambo yao ya utapeli tena kwa mimi nikawa nimekata nitaka niambia kabisa vunja na laini yule jamaa vunja na laini badilisha laini ndugu zako ambie natumia laini hii waachane naye kwa sababu anachotaka hapa atakuja kuharibia tena kitu vitu vingi Mm. Wakati huo umesharudi nyumbani na mama au bado? Nisharudi nyumbani. Na mama. Na mama. Nisha... Mama yuko nyumbani. Mama ni yuko nyumbani nirudi naye. Mhm. Mm -hmm. Kwa hiyo maake huko alikuja kumtapeli kaka mm. kwa hiyo hawezi tena kurudi nyumbani kwa sababu alivyoenda kwa kaka kwa kaka mi niko naye mbali yuko mbali na mama sasa katika kipindi ambacho mm. yeye alikuwa anatapeli mm. alikuwa anashindwa kuwatengenezea hata hivyo vidawa basi vya uongo na kweli awaache kama kawatatua matatizo yao matatizo ya hao watu ambao alikuwa na, na, mm. shida zao ambazo walikuwa nazo mm. yule jamaa alikuwa hana dawa ya ukweli hata ya uongo inavyoonekana alikuwa hawapi anachukua pesa anatembea yani ambacho alikuwa anafanya mm. dawa anaweza kakupa mm. akakwambia hii dawa inatibu hicho kitu ulichokuwa nacho ulichopata ugonjwa mm. sasa kuchemsha hata maji akaweka yale madawa mle ndani mm. yale madawa haijulikani anatibu nini mm yeye ameambiwa ameenda kwa Masai, ameambia niwekee dawa ya buku ya elfu moja ya hii ya hii, anafika na yachanganya mm. kwa kisha yachanganya yale madawa, mbona kama mimi ananiambia kaniletee dawa fulani anaenda anaileta ile dawa mi naleta dawa yoyote tu kopo lolote nafika tu nachukua namletea kwa hiyo anaambia hii ndo dawa yenyewe inatibu kitu fulani kumbe dawa kwa hiyo inakuwa mnaelewana yani akikutajia yoyote utakayochukua akija ndo hiyo ndo hiyo hiyo sawa matukio yote hayo yakafanyika mwisho siku unasema ndo ikawa mara ya mwisho kuna naye pale baada ya kumpita na maana wakati unampita mm. haku, haku weka zile hasira uh, tena hasira hakuweka kwa sababu mi nilivyomwambia nilivyomwambia kwamba naenda naenda sehemu pale narudi mm. alijua yani yeye akutaka nikae mjini mm. e, eh, akutaka nikae mjini kwa sababu nitafuatilia mambo yake na nitamsababishia akamatwe kwa maana hiyo lengo lake la kwenda kumfuata mama kijijini na kumleta ni ili wewe uondoke mjini nisikae mjini mm. niondoke ndo lengo lake ambalo walikuwa anataka ndio umeona ila kwa mama akutapeli kwa mama akutapeli kwa sababu mm, mama mm, kama mama ange, angemtapeli mwanzo kabla ameenda mm. kwa sababu kuna mambo ambayo alikuwa anafuatilia ni mimi nisikae mjini mm. lakini kama ningeenda naye mwanzo kabla kabla sija tuko tuko pale nyumbani anapokuwa alivyokuwa ananiambia kwamba twende nyumbani kwenu mtapeli kwa sababu hata angemtapeli mama yangu Umeona. Na angemtapeli mama, kusingekuwa na kimbilio la yeye kwenda kwa mama hey, eh, ili wewe hey, eh. usaidike. Kwao nahisi hata ningefia mwanzo nahisi hata ningefia Mwanza kwa sababu yule jamaa ambavyo alikuwa anataka yani tuendelee kukaa naye mimi na yeye tu nisitoke pale kwake umeona na mimi ndo nahisi alikuwa ameniambia kwamba wewe ndo nimekaa na wewe muda mrefu kuliko wengine ambao kwa kwani wengine ambao kuna dogo mwingine anasema kuna dogo mwingine na hadi nilikuwa nawasiliana naye sema sasa hivi namba yake haipatikani kumbe hawa anaowasema huo alishawasababishia matatizo, wamekufa wengine, wamefungwa mm. wao ambao walikuwa na nani, umeona, ambaye kwa kakake alikuwa anasema watu wanaokuja nao hapa baadaye tunashtukia wamekamatwa, wamekamatwa, wamepigwa, wamekufa, umeona tunaanza kurudi nyuma kidogo mm. mwanzo kabisa mwanzoni kabisa mm. ulisema kuna bwana mmoja alikuwa anaitwa Jioni mm. na yeye wakati unataka ukamtafute uka mm. ukafika uka ukuta alikuwa anakutafuta mm. yeye Jioni kwa nini alikuwa anakutafuta na, mli, na alikuwa ujuaje wakati wewe ni mgeni tu Mwanza ah, sio nilikuwa sio mgeni mm. e, pale Mwanza nilikuwa sio mgeni kwa sababu pale Mwanza nilipokuwa nafanya kazi hiyo ya kuuza koni mm. yule jamaa alikuwa ni bodaboda pale pembeni alikuwa anakuona e, alikuwa ananiona kwa hiyo alivyosikia kwamba kaacha kazi hapa ndo akawa anakutafuta ndo akawa ananitafuta ili nifanye naye kazi. Umeanza kufanya naye kazi katika kijiwe chao mm. akatupwa mtu ambaye eh, ni, ni, walimuuia sehemu tofauti akaja kutupwa pale. Wakaja wakamtupa pale maeneo yale. Kwa sababu wale walikuwa wanakamatwa walikuwa wanapaki pale, yeye eh, akaamua kukimbia. Yeye akaamua kutoka na kwa wale ambao walikuwa wanafanya bodaboda pale wote mm. walikimbia sasa, yeye tu. Sasa kwa kukimbia kwao hauoni mm. ndio inaonyesha pengine ndio wahalifu uh, kwa sababu wangekamatwa wangekamatwa wangesaidiana na jeshi la polisi Aa, ah, ah, yani ambavyo walikuwa wanakamata kwa sababu watu wamemkamata mwizi, wamemkamata mtu kafia pale kwa lazima wote mkamatwe. Ndiyo, katika ushirikiano na jeshi la polisi kutoa taarifa na kusaidia ili uhalifu upatikane. Wenyewe sasa walikamatwa baadhi, walipokamatwa mm. au unahisi walitoa ushirikiano, ila kuna wengine ambao walikimbia, ambao ni miongoni wa huyo jamaa alikimbia na yeye. Katika kukimbia kwake wewe au kuhisi kama anahusika? Ah, ah, sikuhisi kwa sababu ambavyo ilikuwa inasemekana mm. jamaa alifia sehemu nyingine mm. Ehe, ilijulikana wa... vipi kafia sehemu nyingine? Wale waliotoa ushirikiano mm. waliotoa ushirikiano wali, walisema mm. kwamba huyu jamaa wamemleta tu hapa mm. umeona bodaboda wa sehemu nyingine wamemleta hapa mm. umeona walivyomtupa maeneo haya kwa bodaboda hapa wakaonekana labda ndo wahuni wamempiga wakaanza kukamatwa wenyewe baadhi wakakamatwa wengine wakakimbia baada mm. baada ya tukio hilo wewe ukaingia katika hili sakata sasa huko katika kuwatapeli watu mmewatapeli watu wengi sana mm. kitu gani kilikuwa kinafanyika baada ya kuwatapeli kwa sababu mtu akitapeliwa hata leo kama akiripoti katika kituo cha polisi akawa na arabi yake ana uwezo wa kumkamata mtumio wake hata baada ya miaka mitano hata kumi mm, kwa kipindi hicho nyinyi mnafanya yale matukio mm. inapita muda na bado mnarudi maeneo yale yale mm. kitu gani kilikuwa kinawalinda uh, kitu ambacho kilikuwa kinatulinda sikujua kwa sababu huenda ni, ni yale maneno ambayo alikuwa anawaambia yeye mm. Ehe, maneno ambayo alikuwa anawaambia yeye kwa sababu kama tumetoka tumetoka leo tumekaa siku mbili sehemu afu tunarudi pale pale tunaanza pale pale tena tunawatapeli kwa mara ya pili kwa ni kitu ambacho yeye labda mipangilio yake au mambo yake ambayo yalikuwa yanamuendesha yeye ndo alikuwa anafanya mpaka anamaaminisha watu anawapo, yani anawapotosha mm. ehe atakachowaambia mtu analainika tu anaambia Ah, yani akikwambia kitu fulani unakubali tu bila kipingamizi kwa ndo kitu ambacho kio kina kinasababisha mpaka tunarudi sehemu ambayo tumetoka umeona mpaka mna, mnafikia hatua ambayo ilikuwa sio mm. na mpaka sasa hivi haiwezi na haikubaliki mm. ya kushea mwanamke mm na wewe ukaridhia mm. na mkayafanya yale, ilikuwa sehemu ya masharti yake au ilikuwa ni burudani? Uh, ile pale ile pale nahisi ilikuwa ni, ni miongoni ya masharti yake, kwa sababu yeye mwanamke alivyokuwa anasema yule mke wake kwamba ana nguvu za ana ana hana uwezo wa kunipa mimi mimba mm. ambacho alikuwa anasema kwa ukilala na huyu kijana anaweza akakupa mimba mm. e, ili tupate mtoto mm. ndio ambacho walikuwa wanataka ili tupate mtoto lakini kilichokuja kutokea na sio huyo mmoja tu mm. eh, ni wengi ambao tulikuwa tunafanya nayo hivyo vitu mm. sio yeye sio mimi tu na yeye mm. eh, oh, mi nikifanya nayo mwanamke naye anataka huyo huyo mona na yule mke wake yani, yaani, mwanamke huyo anaweza akaambiwa kwamba hauna kizazi mm. eh, na kweli hana kizazi kweli atakiwa tum, tumpe dawa mona tumpe dawa yani kuna vitu ambavyo tunamdanganya mm -hmm. Ah, yani kuna vitu ambavyo tunamdanganya mpaka nakubali umeona kwa hiyo dawa hii inatakiwa tuiweke tuiweke wapi tukuwekee kwenye mwili wako, nyingine kunywa, nyingine tutafanya hivi na hivi, mm, umeona, nitalala na wewe ili dawa ifanyeje, ifanye kazi. Kwa bila kulala naye dawa ifanye kazi. Eh, ambavyo miongoni ambayo alikuwa anasema yeye. Lakini dawa ambayo ilikuwa inatumika sio hii. Yaani ambayo yani hata dawa hiyo haitibu hicho kitu. Katika hicho kipindi mpaka anakwambia bwana inabidi ulale na mke wake ili apate mimba mm. na kwamba yeye hana nguvu za kiume mm. ina maana ulikuwa unashiriki lile tendo na mkewe mm. bila kinga ni hatua zipi ulizichukua kwanza kwa ajili ya afya yako na afya yenu wote pale? Yaani sikuwa na chochote cha kufikiria tofauti na kutoka pale kwa yule jamaa yaani ya vitu ambavyo nilikuwa nawaza ni kutoka tu pale. Kwa maana hiyo hukujali kuhusu Sikujali kuhusu kwamba wanawake ambao tulikuwa tume, tume kabla ya hao wengi, kuanzia pale kwa mke wake Kwa kwanza, eh. au kujali kwamba kuna maradhi, kuna mm. nini? sikuwaza kabisa mm. mm. sikuwaza kabisa kwamba kuna maradhi atakuja kutokea labda kwangu au kuna maradhi labda nitayapata sikuwahi kufikiria mm. sikuwahi kufikiria kabisa mm. na na huyu mwanamke wake mm. alikuwa anajua kwamba huyu mwanaume ni wa aina fulani anajua kwamba mkitoka huko mnakoenda mnafikia hatua ya kufanya tena vitu vya ajabu akujua alikuwa ajui ajui alikuwa yani hakujua kwamba hata sisi tunafanya kazi gani, hakujua mm. Eh, sisi tulikuwa tunakuja na hela, mm. tunakuja mm. na kuku, tunakuja mm. na, na, na mahindi, tunakuja na kila kitu ambacho tunapewa kule kijijini mm. eh kwa hiyo hajui kama huyu anafanya utapeli anafanya unini eh. hajui hakujua na, na kwa kipindi hicho sasa maisha yakawa yana, yanaendaje baada ya wewe kutoka na huyu hakuwahi kujua chochote mm. watu wote wale ambao mmewatapeli wale mm. hakuna chochote ambacho kiliendelea Mm, uh, kilichoendelea mm. mimi nilivyorudi nyumbani mm. sikujua kilichoendelea tena huku nyuma ni nini kwa hiyo stori za yule jamaa zilikata pale pale mm. umeona nikaendelea na, na maisha yangu baadaye yule jamaa alivyonipigia simu kuja mwanza ni niendelee alivyorudi sasa kutoka kwenye mambo yake yameishaisha amekaa ameisha arudi tena kwenye ufugaji wa kuku ndo akanipigia tena simu mm. kaniambia bana njoo tuendelee na kazi za kufuga nini kuku kama kawaida. Kwao nikarudi. Nilivorudi ndio nilivokutana naye pale. Alivoniona kwanza alijua nimerudi tena mjini. Mm. Eh. Hakuanza mission za kutaka wewe urudi kijijini? Ah, admin ah, make mimi nilimwambia mimi naenda naenda pale narudi. Mm. Nilimwambia naenda kununua kitu fulani narudi. Mm. Umeona? Uliporudi ulimkuta ukumkuta? Sikurudi tena. Sikurudi pale kwa sababu mimi ndo safari yangu ilikuwa sio kurudi. Kwa safari nije nikae Mwanza. Umeona? Kwa nilivyomkuta pale kwanza hata nashukuru maana moyo ulishtuka sana. Mm. Nashukuru hata nilivyo nilivyo nani Akun, hata akunifanyia kitu kibaya nilishukuru sana. Mm. Eh, sio kwamba kwa sababu kulikuwa na watu. Kwa sababu labda labda na, nafikiri hata na watu walichangia kuwa wengi. Mm. Eh, kwa akuni nani chochote. Na ukuwahi kujua tena yuko wapi? Na sikuwahi kujua tena yuko wapi mpaka leo na hivi tunavyoongea imepita muda gani mm, kama miaka mingapi kuanzia elfu mbili kumi na saba huu mwaka wa nne mm. inawezekana kuna watu ambao mliwatapeli na wanaifuatilia tiktv mm. muda huu ndio na wanakuona <laughs> na hujataka sura yako ifichwe mm. unawaambia kitu gani uh, cha kuambia cha kuambia vile vitu mi nilikuwa nalazimishwa mm. Ehe, vile vitu nilikuwa nalazimishwa na ndo kama mambo, mambo kama haya ambayo yalikuwa yanatokea siku, kwanza mimi sikujua kwanza tangu anichukue sikujua kwamba tunaenda kufanya kitu fulani. Kwa hiyo tulivyofika kule ndo nikajua kumbe jamaa anafanya vitu fulani. Kadi tulivyokuwa tunazidi kukaa naye ndo nilijua kumbe haya mambo ndo anafanya hivi. Umeona? Kwa hata wale wale vijana ambao tulikuwa tuna tulivyowaajiri watufanyie kazi hawakujua sisi tunafanya kazi gani. Mm hawakujua umeona kwa sisi siri yetu ilikuwa sisi wawili majirani hawakujua labda dada yake dada yake na na uko wa uko wao kwa hicho kipindi kwa hicho kipindi ambacho ulikuwa naye mm. takuja kumaliza swali la mwisho kabisa kuhusiana na afya mm. kwa hicho kipindi ambacho ulikuwa naye mm katika stori zako wewe na yeye mm. au utafiti au ugunduzi wako mm. uligundua hivyo vitu msingi wake ni nini kwa upande wake Ah, msingi kama chanzo sababu sababu ya kufanya vile ya yeye kufanya hivyo vitu sababu ya kufanya hivyo ah, vitu kabla ya sababu chanzo chake ni nini kapata wapi imekuaje ili anzaje na nini ah, hivyo vitu anasema kuna mtu ambaye alikuwa anafanya naye kazi mm. na ambapo kadi ambayo nilikuwa naendelea kukaa naye mm. akamwambia mimi uja, kuna jamaa ambayo nilikuwa nafanya naye kazi hii mimi ambavyo nilikuwa na mimi yani kama mimi ambavyo mm. nilikuwa yeye mfuasi wake mm. na yeye alishaikuwa mfuasi wa yule wa huyo jamaa mm. aliyempandikiza hivyo vitu huyo jamaa naye ina maana alikuwa nitapeli vile vile alikuwa nitapeli alikuwa mfuasi wa tapeli wa yule jamaa mm. jamaa alikuwa na tapeli naye mm-hmm. e, kwa hiyo alipandikizwa ali, ali vile vitu na yule yule jamaa ambaye alikuwa anafanya naye kazi mwanzo e, kwa hiyo vile vitu anaambiwa aliwekewa na yule jamaa ambavyo vilikuwa ni vitu gani ni, ni yale mashetani ambayo alikuwa nayo so, mm. kwa sababu mm, mashetani yangu yanaweza yakaniambia kila kitu yakaniambia vitu vilivyovishai kutokea kwenu mm. au vitu ambavyo unaweza ukamdanganya hapa mimi nikajua unanidanganya mm. yeah. Mm. na, na wakati ame, ameyapewa hayo, ina maana mwisho wa siku na wewe kama ungeendelea kuwa mfuasi wake ungepewa hayo. Ninge, ningepewa kwa sababu kwa sababu mimi ambavyo alikuwa ananiambia mm. kwamba wewe ndio nimekaa na wewe muda mrefu kuliko watu wengine mm. Eh, kwa hiyo mimi nimekupenda wewe mm. kwa hiyo jambo la kusema kwamba ile jambo la kusema kwamba nilivyotoka pale hakulitaka hakupenda mm. Eh, kwa hiyo vile vitu nahisi hata mi ningeambukizwa ningewekewa mi mwenyewe kwa imani yake alikuwa ni muumini wa imani gani mm, wa eh, nimesahau kitu kimoja kwanza tulienda tulienda mm, huko mm, huko silali mm. e, yule jamaa kuna waumini fulani hivi sijui ni kanisa gani lakini lile kanisa lile kanisa wanapiga ngoma hmm. wanapiga ngoma na mle kwenye lile kanisa tuliingia yani lile kanisa sikujua ni kanisa gani hmm. na waumini wake wanavaa mijoo mi, mi mirefu mm. miekundu mieusi na mieupe lile kanisa ndio tulikuwa tunaingia tuliingia mle nakumbuka tuliingia siku moja kofia zao ni nyeupe zimepigwa mistari miekundu afu hapo kuna msalaba mwekundu mm. Ehe, ndo, ndo kanisa lake lilo walikuwa naabudu liko, liko, liko, liko mipakani huko mwa Kenya liko ndani ndani kule Mungu wao Mungu wao ni, ni, ni kama Mungu yuko ndani kivipi pale kwenye lile kanisa kwenye lile kanisa kuna Mungu wao mle mle ndani mm -hmm. anakaa kwenye chumba chake mm -hmm. mkifika pale mnamshika mkono hivi kama au kama nini? Kama kama kama mtu amekaa tu hivi ameshikilia fimbo hivi. Mtu wa kweli au sanamu? Huo mtu tu wa kweli yani babu tu. Babu wa kweli kabisa. Babu tu wa kweli mm -hmm. ndio Mungu wao wao wenyewe. Mm. eh kwa lile kanisa alinipeleka siku moja tu alinipeleka kwenye ile kanisa ni mbali yani vijijini mm. eh ndo tulienda huko siku moja tu ibada zao zilikuwaje sasa wakati mlipofika ibada zao ibada zao ni kawaida tu kama ibada zingine, lakini hawasomi Biblia mm. wenye kazi ni kuimba mm na, ku, una, na, na, yani, na ku, kuchekeshana tu mm. e, yani, ku, yani sana sana ni kuimba kupiga ngoma mm. wanapiga ngoma wanacheza wanapiga ngoma wanacheza ndo yani ndo kama ibada zao wakishamaliza wanaanza ku, ku, kunanii kama waislamu mm. ukishamaliza kunanii kama waislamu ndo unakuwa mnapita sasa kwa mchungaji kwa, mm. kwa hmm. yule mungu mm. e, unanyosha mkono unamshika kichwani kwake mm. eh, unamshika kichwani kwake unatoka nje Zunguka. na wote walikuwa wanavaa hivyo hivyo kama ulivyosema kuna anaenda kavaa kawaida no, wapo walikuwa wanaenda wamevaa kawaida kama Ka... mfano kama mimi na mm. yeye mm. yeye alienda tu amevaa kofia baadaye akaniambia mimi nitakushoneshea kofia kama hii hilo kanisa hujawahi kuliona pengine sikuwahi kuliona sehemu nyingine halijaandikwa halijaandikwa alina maandishi yoyote huenda limeandikwa lakini sikujua jina lake lakini tulivyoingia mm. kwanza mi nilisita kuingia nule ndani akaniambia inatakiwa tuingie huko ndani tukaingia tulisali kama masaa mawili baadaye ilivyotoka kwenda sa kumshika mchungaji mungu yule tumemshika tulivyomaliza akasema tuondoke tukawaacha wanaendelea mazingira ya nje ya kanisa yalikuwaje ya, ni, ni kama ni, ni kama sehemu ina mitimiti sana Mm. ni kama kanisa le ni kama kanisa sio kubwa sana dogo tu lakini liko katikati kama ya poli hakuna watu karibu e, vijiji viko kwa mbali sana watu wanaokuja wanakuja kwa usafiri gani wanakuja kwa miguu ni wanakijiji wa pale au ndo kama hivyo wanatoka mbali? Wanatoka mbali kidogo, wengine wana vijiji wa pale, lakini wengine wanatoka mbali, lakini kijiji cha pale karibu ni kiko mbali kidogo. Maneno gani unayakumbuka yalikuwa yanatamkwa katika ibada hiyo? Mm, mm ibada yao ilikuwa ya Kiruga, Kiruga chao mm. Eh, kwa sikushika neno hata moja <laughs> hata mimi nilikuwa nacho ambacho nilikuwa nafurahia ni zile nyimbo mm. eh, ambapo walikuwa wanacheza na katika maongezi yako au maelezo yako ya mwanzo mm. ulisema kwamba alikuwa anatumia Biblia katika kutabiri mm. katika kanisa hilo la kwao ambalo ulienda Biblia uliiona? Biblia sikuiona, Biblia sikuiona na mchungaji wao yule ambaye sasa alikuwa ni mchungaji ambaye alikuwa anawaimbisha Mm. ndo huyo sasa li, yani yeye ndo alikuwa ameshikilia kitabu. Ni mchungaji, unamwita mchungaji au kiongozi wa ibada? Kwa sababu kiongozi wa ibada kwa sababu mchungaji ndio yule aliyokaa amekaa sehemu kwenye chumba mm. eh, kwao ndo kama Mungu wao ndo kama mchungaji mm. kwao yule alikuwa kama kiongozi tu mm. kashikilia kitabu na kile kitabu sio Biblia mm. sijui ni kitabu gani mm. na je unavyosema kwamba alikuwa akitumia hiyo Biblia ili aweze kuwatabiria watu mm. bila kuwa na Biblia vile vile alikuwa anatabiri haya eh, alikuwa anatabiri kwa maana hiyo ile ilikuwa ni, ni geresha na hapana mm. na ile anasema ndio ilikuwa inamsaidia kwa vitu vikubwa kutabiri vitu vikubwa mm. kutabiri vitu vikubwa anaweza kakutabiria wewe unaota unakimbia una, unaota unafanya kitu fulani unaota ume, umeshikiliwa na watu un, ukijaribu kukimbia unashindwa mm. umeona kwa vitu vile alikuwa anavitabiri hiyo hata anaweza akakwambia tu kaza kule vijijini ndo mandoto sana wanayoota hayo mm. eh, yani ya kuota kwamba ya kuota kwamba watu kwa sababu kule wanarogana sana mm. eh, kule vijijini kwao wanarogana kwa mtu kuota anakimbizwa ni, ni zile imani za kishirikina mm. eh, kuota kuota mtu anapaa Mm. E, anapaa yani mtu anapaa mm. zile ni imani za kishirikina kwao vile vitu alikuwa anaambia tu e, wakuta kwenye vitu nitakavyokuambia kwenye vitu nitakavyokuambia kuna vitu vingine vitakuwa vya uongo vingine vya ukweli ambavyo ni vya ukweli unaniambia hiki ni cha ukweli umeona kwa hiyo atakuwa na babia tu mwanzo ukisema sio cha kweli eh, anakwambia ukumbuke au ukisema sio cha kweli anakwambia ukumbuke au au vitatokea mbele umeona kwa hiyo hakuna kitu ambacho alikuwa anaongea kika, kikafeli mm. ukisema kwamba hiki hakijawahi kunitokea kwamba kitakuja mbele kwa sababu vyote naviona kwenye utabiri wako jina lako limekuja ila hapa na nakwambia jina la ukoo wako, jina la kila kitu kwako. Sawa. Mm. Katika hicho kipindi ambacho mnafanya hivyo mm. na mpaka mwisho wa siku umetoka mm. na unadai kwamba sababu kubwa ilikuwa ni kitu gani ya wewe kushiriki naye hivyo tendo? Kwamba tusikamatwe, kwamba hasa kubwa mm. ni, ni ile kwamba ukufanya hiki kitu kwamba kwanza kuwaaminisha watu, yani kile kitendo ukifanya kwao ndo wa, watu wanakuamini. Hmm. Kwa vile vitu ambavyo tulikuwa tunafanya ni miongoni vya yani kwamba wamuamini mm. kwamba yeye ni mganga wa kweli na kutoka kiurahisi pale mm. e, bila kufanya hivyo amtoki mnakamatwa kwa vile kile kitu ambacho kwa tunafanya kiwa kina yeye ambacho kwa mambo yake alikuwa ni, ni mambo mengi umeona uliwahi ku kucheki afya yako baada ya matukio yote haya? Mm, eh, niliwahi kucheki nilivyorudi nyumbani. Mm. Eh, nilivyorudi nyumbani nilikaa nilikaa kama mwaka mmoja. Mm. Eh, ndo nikaja kucheki. Ikawaje? Nikawa poa tu. Nikawa poa lakini nilivyokaa nilivyokaa niliugua sana. Mm. E, niliugua sana kwa sababu vitu ambavyo ambavyo tulikuwa tunakula mm nilikuja kuambiwa kuna vitu ambavyo tulikuwa tunakula kama tulienda kupikiwa kule kwao tuliambiwa tumepikiwa sijui ni minini ile minini niomba ni nyama za ile nyama niambia ni ya kondoo mm. tuliila ile nyama kwa ile nyama nilikuja nilikuja kule kwetu walitokea mchungaji mmoja nikaenda kwenye kanisa lile mm. aliniita mbele pale akaanza kuniambia kuna vitu ulishawahi kula mm. akaanza kuna vitu ambavyo ulishawahi kula hivyo vitu bado mpaka leo vinakusumbua mm. umeona vitu vile ambavyo bado vinakusumbua kwa hiyo aliniombea yakawa kwa sababu nilikuwa nimekonda sana mm. e, nilikonda sana kaniambia ah, <clears throat> hivyo vitu vingekuua kwa sababu kadi ambavyo mimi make nilimwambia kila kitu ambia kadi ambavyo ulikuwa unaenda naye kule kwao mm. ndo kadi ambavyo alikuwa anakuunganisha kwenye mambo yake umeona kwao ambavyo ulikuwa mnaendelea kukaa angekuambukiza na wewe akakupandikiza hivyo vitu umeona. Kwa mimi nahisi mama yake anajua hivyo vitu labda alipovitoa au ambavyo mimi ambavyo alikuwa ananiambia kwamba kuna huyo mtu ambaye alikuwa anafanya naye kazi alimwambukiza hivyo vitu nahisi ni uongo mm. lakini vile vitu nahisi ni vya nyumbani kwao labda walivitoa walimwekea yeye nyumbani kwao au sikuelewa na mama yake ndo kasema kaa kama anakuonea eh, huruma e, kama ananionea huruma umeona kwao kuna kitu ambacho alikuwa anataka kuniambia mama yake umeona kwao nahisi vile vitu kavitoa kwao kavitoa kwao ndo vile vitu ambavyo alikuwa anatumia na ukaambiwa li, ni vitu gani sasa ambavyo ulilishwa au kuambiwa ni kitu gani sikuambiwa mm. mchungaji mm. akuniambia kwamba ni vitu gani ila niambiwa mimi nilimwambia tulikula nyama ya kondoo basi baada ya kuombewa ile tatizo likaisha la kukonda na kila kitu liliisha eh, liliisha dirisha kila kitu, nirudi tu kwenye hali ya kawaida mm, nikaendelea na mambo mengine nyumbani mm, mpaka mm, leo, ila baadhi baadhi tu magonjwa kama kawaida mm, kwa mambo ndo kama yaliyotokea na kurudisha nyuma kuelekea kuhitimisha kabisa mm. vile vitu ambavyo mlienda sehemu ya kwanza kule si, silali umesema ni silali sirari sirari, sirari. Mm. vile vitu ambavyo sehemu ya kwanza mlienda kule sirari mm mkafika mkavitege katika boma la ng'ombe na sehemu zingine mm. na yule kijana wa kwanza kabisa mkamtegea kwenye mkono ulisema mm. katika kufanya kama kutoa kwamba ana matatizo mkatoa lidude ambalo mlilitengeneza wenyewe je mkaja mkachimbua kimoja mkachukua hela mkakimbia mm. mkarudi mm. mkachukua mm. tena hela mkaondoka mm. yale mengine yote ambayo mlikuwa mmeyatengeneza kwenye zizi la ng'ombe kama ulivyosema mm. hakuna sehemu ambayo umeelezea kwamba mliyatoa yote mm. yakatoka je mm. yeah, mliyatoa kweli au ilikuwaje pale pale tuliyatoa yote kwa sababu vile vitu ndo tulikuwa tunatumia kwamba mkikitoa hapa kutumia tena sehemu nyingine mm, vile vile vitu vile vile eh, labda mpaka viishe mnabadilisha tena vilikuwa vinaishaje vilikuwa vinaisha labda kuchakaa mm. eh, ni, ni, ni namna gani mlikuwa mnatumia kukifanya kiingia labda katika mwili wa binadamu kama yule kijana wa mwanzo yeye ndo alikuwa anajua kwa sababu kabla hajaanza kukutoa mm. wanamkagua kwanza ye mwenyewe e, hata anakuambia bana nikague sijui ukasema labda nimeweka labda sehemu fulani umeona mm. Ah, unaambia mkague anaanza kumkagua angalie nakuta hamna kitu. So kwamba alikuwa anaweka mdomoni? Hamna. Sio vikubwa sana? Haikuwa sio ni vikubwa vikubwa lakini vingine vikubwa vingine sio vikubwa. Kwamba angeweka mdomoni asingeweza kuongea? Uh, kwamba akiweka mdomoni hawezi kuongea. Mm. Kama kitu kama kila akiweka mdomoni akiweza hawezi akaongea. Kwa kile kitu hadi anaachama kabisa na muona mdomoni. Muona. Lakini kile kitu alikuwa anakitoa kwenye mwili mm. eh, anakitoa kabisa kwenye mwili wa mtu wa mtu kabisa. amjawahi kwenda kufanya sehemu kazi yenu ikawa ngumu sana kufanyika, yani mkapitia mitihani kwamba mlipofika tu mkagundulika labda mkawekewa mitego? Mm, mitego si kama hii hapo tulivyoenda kule nani, tulivyoenda kule migodini mm. eh, tulivyoenda kule migodini watu walikuja watu walikuja, baadaye ndo tukatoka mm. eh, tulivotoka tukasimama ukutani tuko uchi ndo walikaa pale walikaa muda mrefu sana mpaka wewe unasimama ukutani upo uchi na wewe hauna vitu kama alivyokuwa navyo yeye mm. ilikuwaje mlisimama kwa pozi gani yani yeye kanishikilia mimi mkono eh kanishikilia mimi mkono kwa kiasi kwamba yani kuna vitu baadhi ambavyo alikuwa ameshaanza kuniwekea mm. eh, kuna vitu ambavyo alikuwa ameshaanza kunipandikiza mimi, mimi kama mimi kwamba vivyo vitu na mimi nitakuja nianze kuvifanya kama ambavyo vinafanya yeye mm. vya kumtabiria mtu na unajua kabisa hiki kitu fulani alishawahi kutokewa mm. umeona kwa maana hiyo kuna kuna vitu vingine vya vya kutabiri na, na utabiri alikuwa anatoa ni wa kweli sema hawezi kuutimiza hey. Eh. au vingine alikuwa anaongopa ah, vingine alikuwa yani hakuna kitu ambacho alikuwa kuongopa labda ameenda sema akaongopa amna mm. kuongopa kwake ni kula na wadanganya kwamba hii dawa itakutibu mm. ili dawa atakutibu na mimi anaambia mimi ni mganga wa kweli kwa sababu hivi vitu amna na ukiangalia kwamba amna mganga ambaye kukuambia hivi vitu ninavyokuambia mimi muonekano wa jamaa yukoje ili asitapeli tena watu wengine mm, muonekano wake muonekano wake ni mrefu mm. Ehe, mrefu mwembamba sio sio mwembamba sana mm. Aa, ah, yani kila kila sehemu atakapoenda mm. anavaa ile kofia ile kama ile ya kule na ya kwenye lile kanisa ni nyeupe ina msalaba mwekundu hapa mm. ndo kawaida yake anavyopenda kutembea Ehe. asipovaa hiyo kazi haifanyiki asipovaa labda anaweza asivai lakini kwa sana sana alikuwa anapenda kuvaa ile kofia mm. eh, kwa anapenda sana kuivaa hata mimi kwanza kabla nakutana naye hakuwahi kubadilisha ile kofia hmm. hata mm. kama ikichafuka anaifua usiku asubuhi ikikauka anaivaa tena labda akiwa nje pale kwake ndo anapenda kukaa hivyo hivyo lakini kama akitoka sehemu yoyote anaivaa ile kofia kwa yote yaliyotokea mm. uliyoyafanya na mliyoyafanya kwa kushirikiana kwa pamoja mm. mengine yametokea yamekuja kurudi mpaka upande wa familia mm. kuanzia kwa mama yako mzazi mm. baba yako ndugu jamaa na marafiki wote kote kule ambako ulikuwa ukifanya kazi mpaka huku Mwanza mm. unachukulia vipi tukio hilo ambalo limetokea? Uh, tukio kama hilo hapo um, ndugu zangu baadhi wengi walijua. Ehe, walivyojua ndo nikaanza haya matibabu kwenda labda kanisani kuombewa hiyo vitu vitoke, kwa sababu mamangu alisema uanze kwanza ku, kwenda kanisani <clears throat> ili hivi vitu upone kwanza, kwa sababu nilikuwa nishazoofika. Umeona, <clears throat> upone hivi vitu ukisha ukishapona vitu vingine vitaendelea umeona kwa mamangu mamangu kwanza kupenda nichukue ni, ni, ni, ni, ni, ni, nitoe ushuhuda huu sehemu yoyote ila kuna lile kanisa nililoenda nilitoa huu ushuhuda nilitoa ushuhuda na wakaanza kuniombea nikapona nikaendelea vizuri umeona baadhi ya marafiki zangu na wenyewe walikuwa wanajua ndugu zangu wengi walifahamu umeona ko ndo mambo kama hayo yaliyoendelea kule kule Mwanza mlio watapeli wanajua e, wengi walijua na wengine watakuwa wana hasira mpaka leo na wengine watakuwa na hasira mpaka leo kwa hiyo mambo mengine kama mimi mimi wanisamehe kwa sababu vitu ambavyo nilifanya sio mimi nililazimishwa umeona kwa hiyo nisingefanya vile vitu ningeumizwa kwa sababu nilikuwa napigwa sana kila siku. Mm. Niki, nikifanya tu kitu chochote ambacho ambacho yeye akipendi au yeye ambaye hataki. Mm. Kwa lazima nipige. Umeona? Kwa nikimwambia labda mimi nataka niende nyumbani kwa sababu nishaimgusia sana mimi nirudi nyumbani. Aweza akakukubalia kupiga sana. Umeona? Kwa hiyo kwa ambao wananisikiliza ambao wanani kwanza wapo wengi wananijua kwa sababu sio zamani sana mm. wananijua mpaka leo wapo wataniona umeona wanisamee umeona wanisamee na wasije wakasema kama mimi niwapeleke labda huko kwa huyo jamaa <laughs> kwa sababu sasa hivi sijui alipo mm. Ehe, sijui alipo mimi wanisamee tu ila kwa mama yake unapofahamu na kaka yake Eh, kwa mama yake napafahamu kwa kaka yake pote na kwa dada yake mm. ila kwa sababu alikuwa amepanga mm. alikuwa sio kwake. Kwa sababu siwezi kujua yuko sehemu gani. Na utapeli wote mliofanya hakuna cha maendeleo chochote mlichokifanya. Hakuna maendeleo yote tuliofanya. Tofauti yeye na kubeba vile vitu ambavyo nilikuwa nimenunua e, vya kwangu vya kwake na vya kwake vyote alihamisha. Hakuwahi kufikiria pengine kuna lengo lake nje ya kile ambacho anakifanya. Mm, hapana. Mm, mm. yes, eh, sikuwahi kufikiria kwamba kuna kitu ambacho ana, ana nanii hapana ana lengo lingine kwa kufanya yale pengine ana lengo lingine mm, hamna mm. e, yani yeye ni, ni moja tu ila kutafuta kutafuta hela mm. e, kutafuta hela na zile pesa alikuwa afanyie chochote tofauti na kuzila zikaisha mm. e, kuzinunua vitu vitu ambavyo vieleweki umeona mm. hakukuwa na sababu nyingine yoyote hakuwa na sababu nyingine yoyote au haukuijua labda sikujua lakini hakuna sababu nyingine ambayo ilikuwa inafanya kwamba vitu hivi vi afanye hivi kwa sababu ya kitu fulani mm. hakuna kwa kipindi chote hicho sasa wewe ukaja kugundua kitu gani kwenye haya maisha kwa ujumla kwa sababu linapotokea tukio hili mm. akili inakupa connection ya tukio fulani akili inakwambia labda yani kuna vitu fulani hivi nafsi yako na akili yako inakuwa inakwambia haya umezungumza yale ambayo yalikuwa yanatokea nafsi yako na akili yako vilikuwa vinakwambia kitu gani mm, baada ya kutoka kule kwa jamaa kabla hata kipindi ambacho unayapitia yale na baada ya kutoka Mm, kabla ya kutoka kwanza ka, kabla sijatoka pale mm. kitu ambacho nilikuwa nafikiria labda mimi nitapata pesa mm. nitafanya mambo yangu na mimi nitajenga kwa sababu pesa tulikuwa tunapata ni nyingi mm. e, ila baada ya kutoka mm nilifiki, nilianza kufikiria hivi vitu ambavyo vinafanyika mm. kwa sababu ni ujana mm. kwa sababu sisi vijana tunapenda sana hizi pesa za pesa za haraka haraka mm. kwa sababu mimi nilivyoshawishiwa kwamba utapata pesa laki tano kwa siku laki mbili umeona kwao mm. utapata pesa nyingi nikasema kweli mm. kuliko kuangaika hapa kwa wiki hata au kwa mwezi hata napata shilingi elfu hamsini elfu sitini alafu mimi kwa, kwa, kwa siku naipata hiyo elfu sitini kwa siku moja au kwa, hata kwa dakika mbili umeona mm. kwa hiyo nilishawishika kitu kama hicho hapo umeona kwa hiyo vijana wenzangu kama lika kama hili la kwangu mtu ukimwambia kwamba siku moja unapiga laki mbili laki tano anaona hiyo ndo maisha hajui kwamba maisha kwamba anazipataje zile pesa umeona hajui kwamba zile pesa anazipataje kwa hiyo kitu ambacho kinachokuja ku, kunifundisha mpaka nikatoa huu shuhuda ni, ku, ni kuwajenga vijana wenzangu kwamba haya maisha ya kuluka kwamba ni unarukia kwamba nipate pesa nyingi afu ujui unazipataje kwamba hata uende kwenye mambo ya ushirikina kama hivyo uende kwenye hayo mambo sio umeona kwa sababu mimi nimejifunza na nimeona nitoe huu shuhuda kwa sababu mamangu akupenda ila nimeona niutoe kwa sababu baadhi ya watu wengi wanajua umeona baadhi ya watu wengi wanajua nyumbani wanajua sehemu nyingi umeona kwa hiyo na huu ushuhuda sidhani kama utaenda bure utawafundisha vijana wenzangu wengi mm. vijana wenzangu wengi ambao watajifunza kupitia mimi umeona mm. anatokea mtu anakutabiria sasa hivi mm. unakubali mm, labda nitabirie mwamposa au nani mchungaji Msa wengine uh, wengine hamna. Kwa nini? Kwa sababu hata kina Mwamposa walianza kwa kutokujulikana. hawa Mwamposa, Musa mm. wanajulikana tu sasa hivi, lakini walianza kipindi ambacho pia hawakujulikana. Mm. Mm. Ah, ah, kwa sababu wanajulikana, hao ndio naweza nikakubali. Mm. Eh, kwa sababu napenda sana kwenda kanisani mm. hmm naenda kanisani kwa hiyo au ndo wanani wananisaidia labda nini wakinitabiria bana kikisha kutokea <laughs> nitakubali lakini mtu mwingine mimi mwenyewe naweza nikamtabiria eh, hmm? mi, mwenyewe naweza nikamtabiria <laughs> unamtabiria vipi sasa <laughs> kwamba mi mwenyewe naweza nikamtabiria kwa hiyo mtu mtu mwingine hawezi kunitisha kwamba nikutabiria kitu fulani yeah. ah, mi mwenyewe nakutabiria vitu naona vya kweli au na vya kweli unaweza kumtabiria mtu kitu cha kweli ndio mtabirie kameramani pa ah, <laughs> sasa uh, lazima ujiandae utumie nini vifaa unaweza kumtabiria mimi <laughs> kwamba nitumie biblia hey. Eh. amna um, sasa unamtabiriaje yani mtu wewe unafanyaje mpaka uweze kumtabiria labda kwa kuota tu Mwe. labda kuota tu mpaka uende ukaote ndo uje utabiri hey eh sio kama yeye alivyokuwa hapo hapo anakutabiria au atakutana nayo njiani kama mm. ana hela atakutabiria mpaka utakubali mpaka utoe pesa eh sasa yaani kama ana hela ina maana akikutana na mtu hata kwa kumuona tu sio mpaka pengine ya kumuona tu ile yaani ametokea pale anamuona anakuja mm. anajua kabisa wewe una shida fulani anamwambia sio mpaka akae naye sio mpaka akae naye ajiandae sio nini amna mm. eh hey, yeye tu anaweza akikuona tu au anakwambia bana za saizi salama kwa, kwa wewe unachowaza mimi naweza kukutibu kwa maana hiyo ana uwezo kujua tatizo la mtu hata kabla hajaongea naye neno hata moja ndio akimwona tu anakuja mm. anajua huyo ana shida fulani mm. Ehe, ana, anafika anampa salamu anamwambia wewe unasumbuliwa na kitu fulani afu mimi naweza kukutibu kwa yote ambayo uliyopitia mbali na kuja kuumwa madhara gani mengine ambayo yamejitokeza kwa, mm. kwa kwa kama matokeo ya hayo yote ambayo uliyapitia? Amna ah, madhara ambayo nishakutokea kutokea tofauti na kuugua labda mm. e, na ku, kupona kila kitu, amna matatizo mengine alishakutokea kutokea. Kufikia mm. hapo hatuna la ziada.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 moja. Tiki TV kiakili zaidi.